Ciao! Allora, oggi vi parlo di questo mascara della L'Oreal, si chiama Extra Volume Collagene ed è um, un mascara volume istantaneo. Vi faccio vedere lo scovolino che, eccolo qui, è bello cicciotto. E vi ho fatto vedere qui, credo che ci sia qui, il video dove comunque lo applico qui nella prova su strada così vedete anche l'effetto luci allora cosa dire di questo mascara intanto a telefono intanto che è nero è davvero nero è fantastico cercavo di trovare la quantità che è un 9 ml e mi piace mi piace come mh, mm, volumizzante ma allunga anche e lo avete visto fa un po' un effetto ciglia finte leggero che mi piace il fatto che sia così nero lo rende subito un, un trucco occhi molto intenso perfetto va bene anche le passate vanno bene anche per il giorno o per un look più strong alla sera fantastico l'ho già detto fantastico e ehm, dura a lungo non fa grumi non appiccica le ciglia ed non perde i pezzi di mascara che alcuni lo fanno è una cosa odiosa questo davvero dura a lungo ehm, tutto il giorno tranquillamente dura sì e si strucca con un normale struccante bifasico oppure un struccante occhi, comunque quelli indicati per gli occhi sicuramente. Cos'altro dire? Questo scovolino così cicciotto ehm, permette di aprire bene le ciglia a ventaglio e di andare ad applicare su ogni singola ciglia senza però macchiare perché la dimensione è giusta, non è troppo grande neanche troppo piccola, la dimensione è giusta per andare ad applicare e il mascara sulle ciglia senza premere che, che rischiamo di andarci a macchiare quindi io davvero ve lo consiglio perché è un ottimo mascara in teoria volumizzante ma anche davvero allungante forse per il fatto che ha questo eh, colore così extra dark, extra nero che subito rende lo sguardo più intenso se lo avete provato fatemi sapere come si trovate io ve lo consiglio assolutamente e spero sia stata utile e ehm, mettetemi un like al video se vi è piaciuto per favore e iscrivetevi al canale così non perderete le prossime recensioni beauty e alla prossima ciao